di Marco, eh, operaio da Lumezzane. Eh, la prima domanda la voglio fare a te. Eh, il premio di produttività non può essere anche un modo eh, non per impiegatizzare l'operaio, quindi farlo sentire partecipe, ma un modo per minare la collaborazione tra operai, nel senso che eh, se per, ehm, ieri sera tuo figlio ha dormito tutta notte, sei andato a dormire tardi, stamattina ti cade tre volte di più un martello. Io i miei occhi ti vedo male come una persona che se a fine anno non ho premio è colpa tua perché a me non è da vita. Questa male può essere una strategia. L'altra è, è eh, molto, eh, la politica, il governo italiano, comunque lo Stato, dà dei sgravi fiscali a dalle aziende per creare delle delle situazioni in cui io eh, vengo sottoposto a stress, quindi lo Stato che dovrebbe tutelare tutti, quindi dal eh, padrone proprietario di azienda all'ultima persona disoccupata eh, dovrebbe dare queste, questi soldi ovviamente per magari eh, aiutare a migliorare le condizioni lavorative. Ma questo non può essere che eh, ovviamente la politica italiana viene finanziata da chi da Marco Bresciani o da, dalla Fiat, molto probabilmente la Fiat ha più soldi di me. E il fattore politico, come mai l'operaio voti 5 Stelle o Lega, che ovviamente non può fare quello che vuole, eh, se viene chiaro, non è che magari eh, loro danno slogan e delle mh, risposte pratiche. Parlo dell'esempio di Mezzarese dove c'è stato un boom economico, credo che diciamo lo sappiano, negli anni 70, 80 e 90 dove veramente eh, non c'era operaio senza casa di proprietà, macchina di grossa cilindrata, quindi avrei valuto via di poter essere padrone, avere le stesse cose. Eh, si arriva al punto in cui io, dopo c'è stata la crisi, io però sono indebitato, ho dei falsi bisogni indotti comunque dai mezzi di comunicazione che sono comunque sempre in mano, non alla classe operaia o al proletariato, ma sono in mano a chi detiene i mezzi di produzione. Io ora vivo in una situazione in cui di da quello che ho, perché lo ritengo necessario, quindi quando il mio datore di lavoro mi dice guarda che domani ti lascio a casa perché se io non produco 10 tu vai via, io ho paura di perdere casa perché ho un mutuo di 30 anni, che è una, che è una paura vera. Qua non ci vorrebbe un'unione, diciamo, in maniera proprio eh, eh, mutuale, mutualistica tra gli operai, se non a livello comunque italiano o, interna- o a livello anche regionale, cioè risposte pratiche. E l'ultima forse mia considerazione è eh, purtroppo a volte la verità fa male, quindi è più facile fare lo slogan eh, salvigliano ci rubano il lavoro piuttosto che parlare seriamente e magari alcuni argomenti sono ardui dove magari negli anni la scuola è stata